ارے یہ کیا ہے آپ جی کہیں گے آپ یہ کریں گے آپ وہ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ماں چود گئی